Ai, que fofinho! Mariana, Mariana, olha como fica bonitinho esse peito. Gente, a pele parece que não tem espinho. Olha que bonitinho. Gente, ela tem espinho sim. Espinho, era espinho, tá, gente? Só pra deixar claro. Nossa, que merda. A língua da cara toda suja.